Oui, alors je vous appelle euh, concernant euh, votre studio, euh, la location de votre studio à rue Colincourt, et je suis très, très intéressé. Oui, vous êtes monsieur Karim Camara. Oui, excusez-moi, on <laughs> a été coupé. Non, j'ai coupé.